Fala aí pessoal, eu sou Elton Funias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo galera eu gostaria de mostrar pra vocês uma nova modificação para o GTA V com o nome de Redux. Se você ainda não viu meu, meu primeiro episódio da série GTA com mods aqui no canal, é só clicar no card logo ali em cima ou clicar no primeiro link na descrição. Então, vamos para o vídeo, nego! Bom, pessoal, o mod em questão, né, esse mod que eu vou mostrar pra vocês, é o chamado GTA V Redux. Ele está sendo produzido pelo Josh Romero, e pra quem não sabe, ele era o produtor do mod Pinnacle 5, que infelizmente foi descontinuado porque as pessoas naquela época estavam roubando recursos do mod para fazer outras modificações se isso tudo, galera, sem dar os créditos do autor original. Então ele decidiu criar uma nova modificação com o nome de GTA Redux. Tem o site, tem aqui o site na descrição, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o mod. E galera, a modificação realmente está linda. Antes de vocês verem o trailer, gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal do Josh Romero, que estará aqui na descrição. Ele prometeu que quando chegar a 5 mil inscritos, ele irá então anunciar a data de lançamento. Então galera, sem mais delongas, vamos assistir ao vídeo. Bom, meus amigos, essa é a modificação. Realmente ela está fantástica. Eu, pelo menos, pude perceber um aumento muito grande na quantidade de reflexos dos carros e também das texturas. Fora isso, também as explosões. Se você não percebeu, mano, se liga nessa explosão. Que lindo, mano. Todas as partículas estão maravilhosamente realistas, mano. E galera, caso vocês queiram assistir o vídeo completo, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo completo no canal do Josh Romero. Então é só clicar aí para assistir a gameplay. Então é isso aí galera, se você curtiu o vídeo, deixe seu joinha, porque assim você irá me ajudar a trazer novos vídeos como esse daqui pro canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se porque sempre quando sair uma novidade aqui no canal, você irá receber na sua home do YouTube. E caso também queira assistir meu último vídeo, né, da modificação do Hot Dogs 2, é só clicar aí e se divertir. Então é isso aí galera, tamo junto e tchau!